ئەوکاتەتان باش هاوڕێیان ئەمجارە باسی ئەماکەین سپی لاین ڕیاڵ سالی چۆنی شەکات کەم جار تۆ پاڵاژێری طبعاان دوو سپی لاین دروستەکەی دوو لاینێک ئەمە هێنا ئەنتەر بکە تا بۆ سەر ئەمە بۆ سەر ئەمە بکەرەوە ناوڕاستەکەی هەڵبژێرە ئینجا بڵێ سەلێکت ئۆڵ ئەنجا لێراوە کۆپیەکەی کۆنترۆڵ ڕایەکێشی کوپی ئەبێت کۆنترۆڵ سپیلانەکە ڕاکێشی کوپی بێت ئینجا ئەمە ئاوا ڕایەکێشی ئینجا دوای ئەوە با تۆزێک زیاتر ڕاکێشن ئەفۆ سەیر کاتێک کە ئاوا بەسەرتەوەی ڕایکێشی ئاوای لێرێ نابێت دەبێت یەکەم جار سەلێکت ئۆڵی بکەی ئەجا ڕاکێشی ئاوا جا کیوپێک دروست دەکەم طبعا ئەم هینە ڕیل تایم سپیلاین چیەکات ئەم بڵێن تەبعەن وەکو ئەبینین لە سپی لای دەکا زەرد سپی لای مانایە لەگەڵ یعنی لێفت ئەڵێ لێفت و ڕایت تەبعەن ئەمە لیفتەکە بوو ئەمە لیفتەکە بوو ئەمەش ڕایتەکە بوو دێم سپی لایەکە بکەرەوە لفتەکە ڕاکێشە لێرە داینا ڕایتەکەش لێرە داینە وەکوە بینن شێوەیەکی ئاوا دەرچوو طبعاً هیچ دەرناکەوێت چونکە تۆ کیوپەکە هیچ سگمنتێک بۆ دانەناوە ئەبێت سگمنتێکی باشی بۆ دانێت مەسەلەن هەشتایەکی بۆ دانم بەڵێم هەشتا بەڵێم هەشتای تر وەکو ئەبینن ئەمە هینەکە با شێوەکە ئاوا ڕەبعەکە ئاوای لێ هات بم شێوەیەی لێ هات بەپێی ئەو ڕسمەی کە دروستم کرد بە پێ و دوو لاینە تەوانە دەتوانی مثلەن ئەوە لەوێ قوسێک بکەی لەسە لێرە قوس بێت لێرە قوس کوپەکە بکەیتە قوس ئیتر سیگمنتش زۆر دەورە بینێ ئەمە توانێت سەرفلێت بکەی سێ شتێکی ئاوابان بۆ دەرکەوت ئەمە طبعا خەسائیسی مربعەکەیە ریدیوزەکەی ئەڵێ بزان چەند بێ چەند زیادی بکەیت چەند کەوی بکەیت فیلیتەکەی چەند زۆر بێت چەند کەم بێت پێم باشە زۆر بێت سەرەن ئاوا ئەی ڕەنگەکەی ئەمەش ڕەنگەکەیەتی بەم شێوەیە هیوادارم ئەوەیە سووتان لێبینی بۆ دەرسێکی بەو بۆ هینێکتر بۆ ئەمانەی تر یانی باس ئەمجارەی تر باس ئەمانەی تر ئەکەین ان شاء اللە ئەوەی من نەیزانم باسی ئەکەم ان شاء اللە ئەوەی فێری بووم پێتان ئەڵێمەوە هیوادارم سوودتان لێ بینی خواحافیز خۆتان لەگەڵ